umeona yani alikuwa pana kama mashetani fulani yani yani kitu kibaya hivi kama kinaweza kikatokea yeye anakuwa anakinaniliwa kwa jinsi tulivyoangalia yale mazingira pale yani mazingira pale yanatisha kaka yani anatisha so siri yani mazingira yanatisha vibaya mno kwa sababu yani mazingira yenyewe jinsi alivyo yani nani yule bibi kwamba yani kama vile yani ni mtu yani wa nguvu za giza yani yani kama vile mtu yani kama vile anakula namba za watu. Umeona bwana, sisi tumekuta tumekaa juu ya mti kule, tunashuhudia tuna, tuna, vile vitu vinavyopita chini, sema sisi hatujui vitu gani, lakini sisi tunatetemeka, tupo juu. Sisi tulivuka ule mto, tunapiga hatua zetu kadhaa, tukakutana na walinzi wa pori, kutana na walinzi wa pori, wakaja katukamata. Tulivyovusha ile nyama katika mto, ikatoka mimamba kaka, sehemu ilipotokea, sehemu tulipovuka pale, imetoka mimamba, sehemu ilipotoka ile mimamba, sijui imetokea wapi wakawa wanagombania ule, walikuwa wanagombania ile pande la nyama eh, eh, eh, wanagombania kabisa yani, yani mpaka sisi mimi na ndugu yangu sasa tukaangalia na usoni. Wakaenda sehemu kama parking, unajua nchi zetu kuna mzee magorofa yale, kuna sehemu za chini zile, parking za chini zile, wakawa wamempeleka chini kule, umeona bwana. Kweli wafika mpaka chini kule, yani hiyo ni kesi ujue kwamba hapo polisi ujue anamuuzia anamuuzia mtu anauza anauza mtu anamuuzia mtumiwa kwa watu nenelio kwa harifu umeona bwana. Kweli wale maaskari wale wakawa wamepewa hela yule rafiki yangu sasa akachukuliwa kaingizwa katika lile gari Unaambiwa maisha ni safari na kila hatua dua. Niko na brother ambaye amesafiri kutokea Tanzania katika njia ambazo anazijua yeye mwenyewe kuelekea nchini South Africa. Unaambiwa ni chimbo ambalo miaka ya nyuma watu wengi kutokea nyumbani hapa walikuwa wakienda kule wanafanikiwa kimaisha. Naye alipata ushawishi huo, lakini haikuwa vile kwa upande wake. Alipitia mambo mengi na mikasa mikubwa sana ya kimaisha, ambapo me, mengine anakwambia yanahusika na imani za kishirikina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 Majina yako? Naitwa Rashid Musa. Mzaliwa wa wapi, mwaka gani? na nimezaliwa Tandale na mkango niliozaliwa tisini na tatu. Mm. Eh, nimesoma shule Tandale hapo. Mm. Eh, mpaka level gani? Mpaka darasa la saba. Safari yako kimaisha kuelekea kwenye hustling hizi za safari ya kuelekea South Africa, kabla ya kuanza hiyo safari, nini kilitokea na nini kilikushawishi na mpango mzima wa safari na yote yaliyokusibu? Ah, kwa sababu sisi vijana umeona bwana, kwa siku tumekaa mimi na kijana mwenzangu tukaona hatuelewi, umeona bwana, na pale mzee wangu mimi alikuwa na nyumba ina vyumba kama sita hivi. Hata siku hiyo mimi nikachukua hela kodi ya vyumba vyumba viwili nyumbani pale. Nilipopata ile hela mimi na mwanangu naye mwanangu naye alikupa hela zake. Umeona bwana? Dakika za mwisho tukapanga safari kweli. Safari ikaanzia Mbagala pale. Eh, kweli mdogo mdogo mdogo mdogo mpaka tumekuja kufika hapo. Kuna sehemu moja anapita Lindi, umeona bwana. Kweli tulivyofika Lindi, umeona bwana, tukavuka vile vifuko yale, ule mto wao ule, umeona bwana, tulivyovuka nini, maki tukopo tuna hela kidogo, umeona bwana tukopo na hizo hela zao, maki pale Msumbiji wanatumia mitikashi, maki tukatume change kabisa mitikashi, umeona bwana. Kwa hiyo tukaingia na mitikashi eh, maana mimi nilikuwa na landi na mitikashi na yule mwenzangu naye alikuwa na landi na mitikashi, landi zile za kwenda kutumia wapi South Africa. Kweli Mungu akatujalia tukavuka tukavuka ule mto wao Lindi tukaingia paka Msumbiji. Tulipofika Msumbiji kuna kijiji kimoja iko tulipofika tukakutana na ndugu zetu wa Bongo walikuwa kama wawili au wa Bongo. Umeona bwana? Kwa hiyo tulipofika pale wa Bongo wametupokea vizuri tu. Kumbe tuko watu wajui kama wa Bongo nao wenye nao walikopo nauli nao nauli yao ilikuwa ishakata. Umeona bwana, nao wenyewe nao walikuwa wanataka kwenda South Africa. Sema sasa wenyewe pale Msumbiji wakawa wanaishi ujanja ujanja kiujanja ujanja, umeona. Kweli washikaji wakatupokea, sasa tukajua ba salimia wasalimia wema, wakatupokea. Walivyotupokea kulikuwa na kama hema fulani hivyo walikuwa wametengeneza, umeona bwana. Kweli tulipofika pale wakatukaribisha, maana tulikuwa tumeingia usiku, wakatukaribisha vizuri, wakatuambia bwana wadogo zangu wenyewe kwa kwa sababu wale walikuwa ni wakubwa, yani sisi tulikuwa ni watoto. Umeona? Yani kuangalia nilikalao wale ni wakubwa na kama miaka sikosei kama miaka 28 au miaka 30 au miaka 30 hivi. Mm. Si unajua? Walitupokea nini akatambia wadogo zangu, bwana nyinyi mtakuwa mtakaa hapa paka mipango yenu itapokamilika, tutaondoka wote hapa South Africa. Kweli. Na kisha tukawa tuna mabegi, tuna nguo nini, umeona bwana? Tukawa tuna vitu tu vingi tu katika mabegi. Kumbe wajomba nao au wenyewe nao walikuwa waelewi. Umeona bwana, kumbe wenyewe walikuwa wanatutamani hadi sisi. Umeona bwana. Dakika za mwisho usiku ule ule nashangaa dakika za mwisho wametuchukulia la zetu. Umeona bwana. Wametuchukulia na mabegi. Umeona bwana. Hata sisi kuna kucha alfajiri tunashangaa ni kwamba mabegi yetu hayapo, hela zetu mifukoni hazipo. Umeona bwana. Tukawa tumepagawa sasa. Mchukua katika mazingira ametuchukua yaani katika mazingira kwamba sisi tumelala usiku. Umeona bwana. Yaani kwamba tuelewi. Umeona bwana. Yaani kama tumepitiwa na usingizi kwa sababu tuwa tumechoka sana. Umeona bwana. Basi ndo akafanya hivyo walivyofanya wao, umeona bwana eh. Sisi dakika za mwisho sasa tukawa sasa hatuna imani. Mm. Umeona? Na tukiangalia nyumbani mbali na tushaingia Msumbiji. Cha kufanya sasa inabidi tufanyaje sasa? Eh, inabidi tuanze na safari tu hivyo hivyo asubuhi kwa kucha tukaanza kusema na vijiji tunaomba lift njiani, tukuta magari tunaomba lift mpaka tukaingia. Kuna kijiji kimoja tukaingia, hicho kijiji sijui kinaitwa sijui kinaitwa Mshope, sikosei kama Mshope. Mm. Umeona bwana, tulipofika katika kijiji kuna sehemu moja yani huko ni poli nyumba zenyewe yani, yani nyumba zenyewe unaziona ni moja moja sana yani nyumba unaweza ukaikuta hapa nyingine unaikuta huko kabisa yani umeona bwana basi tulipofika katika kijiji tukamkuta tukamkuta bibi mmoja hivi huyo bibi ni bibi kabisa yani eh umechora chora humo wale madudi yale sio anajiita madude gani sio kwamba amejitoboa toboa humo Eh, kwa hiyo tulipomkuta yule bibi tumemkuta yuko nje. Maana ile ilikuwa nayo ni usiku. Maana sisi yani kuanzia asubuhi mpaka mpaka usiku sisi tunafanya kazi za kutembea. Tulipofika pale tukaingia usiku. Mm. Tukaingia usiku tukamkuta yule bibi. Tulipomkuta yule bibi pale bibi tukamwomba msaada. Umeona bwana, tukamwambia bwana bibi huyu usiku sio tukanomba sehemu pa kulala kwa sababu sisi mwenyewe sisi tunapoelekea tunaelekea mbali. Umeona bwana. Kweli yule bibi kwa jinsi tulivyoangalia yale mazingira ya pale, yani mazingira ya pale yanatisha kaka. Yani anatisha so sili, yani mazingira yanatisha vibaya mno kwa sababu ni mazingira yenyewe jinsi alivyoalivyo yani nani yule bibi kwamba yani kama vile yani ni mtu yani wa nguvu za giza yani yani kama vile mtu yani kama vile anakula nyama za watu umeona bwana bibi mlimkuta peke yake au na watu wengine kwenye familia huyo bibi tumemkuta yuko peke yake umeona bwana kweli sema sasa yule mwenzangu nilikuwa naye yule mwenzangu alikuwa kama vile na madudu fulani hivi umeona yaani ana alikuwa na kama mashetani fulani yani yaani kitu kibaya hivi kama kinaweza kikatokea yeye anakuwa ana kinanilio. Kweli yule mwenzangu tulifika pale, yule bibi kwa sababu akasemaje, hapa inabidi hapa nyinyi mmefika, inabidi mkae mtulie, umeona bwana. Eh? Sema kaeni hapa, mimi ngoja nakuja sasa hivi. Akakatuaga kuna sehemu kaenda, umeona bwana. Nakumbuka ilikupo muda kama saa ngapi, Ilikupo kama saa 4 na saa 5 umeona bwana, ilikupo usiku kwa sababu safari yetu tulivotoka kule, washikaji wavyotuletea miausho tulivotoka kule, tumetoka pale asubuhi. Kwa hiyo safari yetu kwa natembea kwa mguu mpaka usiku ndio tukafika, ila tuko hatuna, yani tuko naomba tu misaada, umeona bwana. Kweli tulivofika yule bibi ndo kama hivyo akatuaga nini, akaondoka zake, umeona. Sasa vitu avondoka sisi tukawa tumebaki pale kwake kia tunavyokaa tunaona tuelewi, Kia tunavyokaa tunaona tuelewi. Sasa mzangu akananiambiaje, bwana ndugu yangu, asikia nikwambie hapa bwana, sehemu yenyewe hapa tupo tulipokuwepo, huyu bibi mimi simuelewi, yani huyu bibi kama vile na mambo yameoshomeosha yaani ushapa cha kufanya ndugu yangu, kama vipi tuondoke tukatafuta hata sehemu nyingine au tukalala hata juu ya juu ya mti. Umeona bwana, kweli mimi nikamsikiliza mwenzangu, kwa sababu siku zote mkiwa katika safari inabidi msipingane. Umeona bwana, mtu anachongea kitu inabidi umsikilize. Umeona kweli, mimi mwenzangu yule, mimi rafiki yangu nilikuwa sijampinga nikaambia basi sawa, poa, tuondoke. Umeona bwana, kwa hiyo tukatoka mule ndani. Kutoka mule ndani nini, tunaondoka sasa, mdogo mdogo tunaondoka, tunatoka nje sasa. Umeona bwana, tushafika katika kishaka kichaka, katika vichaka vichaka vingine vile, tunamkuta yule bibi yuko na na wazee wapo kama watatu wanne hivi, sikosee kama wanne, wanaongea zile lugha yani lugha ni kwamba si hata tuijui, alafu kama vile watu wani watu wenye asili yani kama vile watu wanawai yani kwenye wani ndio wana yani ndio kama vile wanawai kuna ile tukio, umeona bwana Kweli sisi tulivyoona tukawa na mapepe sasa inabidi tukimbie. Umeona? Tukawa tunakimbia sasa. Tumekimbia usiku. Umeona? Tumekimbia, tumekimbia, tumekimbia, tumepata sehemu, tumefika sehemu tukakuta tukakuta kama vile mti mkubwa. Sasa mwenzangu akaniambia hapa mwanangu, inabidi mwanangu, kwa sababu hili poli ni kubwa, ndio nakutana na vitu vibaya usiku, ndugu yangu, inabidi tulale juu ya mti. Umeona? Tukapanda kule ule mti, tukawa tumekaa juu kwenye mti. Umeona? kila tunavyokaa yani akili sisi haitupi tunakutana yani tupo juu ya mti lakini huku chini tunaona kabisa kama kuna vitu vibaya vinatembea tulikuwa tujui vitu gani vile vitu vinavyotembea chini tunasikia tu yani vitu tu vinapita yani umeona bwana sema bahati nzuri sisi tulikuwa tunaomba Mungu yani atusaidie mradi kukuchi haraka tuanze na safari yetu kweli sisi tumekuta tumekaa juu ya mti kule tunashuhudia tuna, tuna vile vitu vinavyopita chini, sema sisi hatujui vitu gani, lakini sisi tunatetemeka, tupo juu. Vitu vyenyewe vilikuwa vinaonekanaje? yani ni kama upepo fulani hivi, yani vinapita afu kama upepo, ni kama vile upepo kuna na kishindo fulani, umeona, vinapita ni kwa nguvu, alafu vinarudi mazingira yale yale, umeona, ni yaani kama vile walikuwa nasikia labda kuna harufu pale mazingira yale, umeona bwana. Sema sisi tulikuwa tunaomba dua tu, tumeomba dua mimi na mwenzangu paka Mungu akatusaidia, kusema ukweli, Mungu alitusaidia mpaka kunakuja kuna kucha mida kama saa kumi na mbili umeona, kwa sababu hatukuwa tujalala kwenye kichaka kile. Na ule bibi mli aliwaona na wale watu? ule bibi sisi alikuwa hajatuona mm. sema sisi ndo tumemuona ule bibi mm. Umeona bwana, kweli Mungu akatusaidia kaka, umeona bwana, Mungu avitusaidia. Asubuhi saa kumi na mbili kulivyokucha tunaona kumepambazuka, tukashukuru Mungu, tukashuka juu ya mti, umeona, tukaanza na safari yetu. Tumetembea mpaka una sehemu moja wanapaita Katembe Katembea, kama unapasikia hapo Katembe Katembea. Yani hilo poli hilo ndo kama ukilimaliza, yani kwamba ukikaa kuna vilima vya South Africa unaiona ile mataa unayaona nini. Unajua kuna sehemu moja kunaitwa pictoria kwa sababu ukishafika pale lazima uione Victoria, unasema wanapeta Victoria. Kwa hiyo tukawa tunaiona Victoria ile, amona Kwa hiyo tukawa tunaiona Victoria ile mata mata na waka, kwa sababu South Africa ipo ipo chini bondeni, ile Msumbiji kidogo iko juu. Kwa hiyo kama usiku hivi South Africa mnaiona ile pale kweli. Sisi ile mitaa tulikuwa tunaiona zile taa zile, na tunakuwa tunajigia moyo tunajigia moyo. Basi kaka, sisi tukafanya safari, umeona bwana, katika hilo poli katembe katembea, umeona Tukatembea, tukatembea, tukatembea katika hilo poli mpaka tukafika sehemu moja ndo mpakani hapo. yani kwamba huo mpaka sema huo mpaka unakuwa na walinzi. Kuna wale walinzi wale wa, wa mapolini wanaitwa wanaitwa nini sijui walinzi walinzi wanaenda mbuga. Tukakuta wale maaskari usema kweli sisi wale maskari tuliwaona, sema wao sisi walikuwa hajatuona. Yaani ni Mungu tu mwenyewe alikuwa anatusaidia katika safari yetu. Umeona bwana, kweli tulivyofika tunaona mto eh, mto mkubwa tu mpana tu tulivyoona ule mto umeona kumbe ule mto tukiuvuka yani ule mto kwamba tukiuvuka ule mto tushaingia ndani ya South Africa umeona bwana kweli tulikatembea tukatembea pale tukaukaribia ule mto tuvokaribia ule mto sasa mwanangu ananiambia je hapa mwanangu ndugu yangu hapa hamna njia ya kupita inabidi tupite katika huu katika huu mto umeona bwana mimi nikaanamkatalia naambia mwanangu tusipite katika huu mto. Huu mto hatujui mto una vitu gani, umeona? Sio tunapita tu, afu mto hatujui labda kina chake kipo vipi, umeona bwana. Yule mwenzangu akaniambiaje, oa Chidi, wewe oh, usijali, umeona bwana, niamini mimi ninavyokuambia, wewe tupite katika huu, tupite katika huu mto. Mimi nikamwambia basi poa kaka, kwa sababu mimi sikupingi, tutapita katika mto, umeona bwana. Kweli tukavua nguo zetu zile, umeona bwana, tukawa sasa nguo zetu tumezeka juu hivi, bado nguo zisiloe, huko, ninakatiza katika ule mto tunakatika katika ule mto, tunakatiza, tumekatiza, tumepiga maji, tumepiga maji mpaka tumefika ngambo ya pili. Umeona bwana? tumefika ngambo ya pili tumevaa nguo zetu vizuri, umeona? Sasa tukaondoka mdogo mdogo kwa sababu ngambo ya pili kule napo kuna kipoli. Kikipoli mkikimaliza kikipoli ndio inabidi sasa kuna sehemu kuna kuna magari yanaitia kabisa, umeona bwana? Sasa mkishafika pale sasa inabidi mpande magari ndio muende huko mjini. Umeona bwana? Kweli sisi tulivuka ule mto tunapiga hatua zetu kadhaa tukakutana na walinzi wa poli tukakutana na walinzi wa poli akaja katukamata kutukamata akasema nyinyi nyinyi mmepita njia gani tukamwambia sisi tumepita kwenye mto ule mmepita kwenye mto kwa sababu wale wajomba walikuwa wanaongea Kiingereza sema jinsi sisi Kiingereza tukijui umeona bwana kwa wanaongea Kiingereza wanaongea na Kireno umeona bwana sema tulikuwa naongea tu kiishara wakatuambia nyinyi mmepita njia gani sasa tukamwambia sisi tumepita katika mto ule umeona bwana mmepita katika mto kweli nyinyi sio kweli nyinyi hamjapita katika mto nyingi wasema ndio kwa pita, hem tuambieni ukweli, umeona bwana. Wakama kama vile sasa kwa wanatupiga, umeona bwana. Kweli sisi tukachukua wale, kuna askari mmoja alikuwa kuna kumbe kuna sehemu kuna friji, akaenda akafungua ile friji akachukua mpande wa nyama, umeona bwana akachukua pande la nyama ile akasema hem twendeni tutaamini kama nyiko limepita katika mto kwa sababu katika mto kuna mamba nyingi vipi mmepita mazingira yale kweli wale wale mapolisi wale maaskari wa poli walipofika pale waliposimama katika ile mto wakawa wamechukua ile nyama wakawa wamerusha kwenye mto walivosha ile nyama katika mto ikatoka mimamba gaga sehemu ilipotokea sehemu tulipovuka pale imetoka mimamba sehemu ilipotoka ile mimamba sijui imetokea wapi wakawa wanagombania ule walikuwa wanagombania ile pande la nyama eh, eh, eh, wanagombania kabisa yani yani mpaka sisi mimi na ndugu yangu sasa tukaangalia na usoni bwana kaka hivi tumepita sisi kweli pale yani bwana sikufiche kakani yaani tulipata sana tabu yani Mungu Mungu kweli yani Mungu bwana wa ni Mungu wa kumshukuru umeona bwana kweli Umeona? Ile mimamba ilipotoka pale ikawa nagombania kama vile ile mipande ya nyama ile kanagombania yani eh, mimamba yenyewe mikubwa inatisha. Wale maaskari kwanza akawa wanatuangalia kwa watu sisi kama sisi watu wa ajabu. Mm. Eh. Akamwambia nyinyi hem kwanza njooni kwanza wakatuita kutuita kwamba nyinyi mnaenda wapi? Tukaambia sisi tunaenda South Africa. Nyinyi mnaenda South Africa, nyinyi mna vibali vya kwenda South Africa? Tukaambia si vibali hatuna, sisi tumepita kimagendo. Wale wajomba kwa jinsi walivyotuangalia jinsi tulivyo vitu nani, yani walikuwa na huruma, wakamake dakika za mwisho wakaingia na roho ya huruma, umeona bwana. Kweli wakatusaidia, umeona kutusaidia, wakatugia hela na wakatuonesha njia za kupita, umeona bwana. Kweli Mungu akatujalia, umeona muendelee na tuendelee na safari akatugea hela, umeona bwana, akatuonesha na njia za kupita, umeona. Kwa hiyo tulipofika hapa kuna sehemu moja sio ndio wanapaita wapi hapa, tukapata magari, umeona, mpaka tukaingia mjini hapo South Africa. Kuingia mjini, umeona bwana, tukakutana ndugu zetu wengine wa Bongo, umeona bwana, eh? kuna ndugu yangu mmoja huyo huyo nilikuwa nakaa naye mtaa mmoja. Umeona bwana, nikakutana naye nini, nikamuelezea vile visanga tulikutana navyo njiani, umeona bwana, eh? akatusaidia kweli, umeona bwana, eh? kweli tukawa tunaishi magetoni kwake, umeona tukaishi tukaishi tukaishi hapo, umeona bwana, kwa sababu mimi tukopo mimi nilikaa South Africa miaka miwili. Umeona? mm. Dakika za mwisho nikaa mwenyeji South Africa, tukawa nakaa mji. Kuna sehemu moja anapaita Sunside. Umeona bwana? Sunside hapo tukakaa sana hapo Sunside hapo. Sunside nilitoka nilivuka Sunside kama miezi nane hivi, miezi nane sio mimi kama kama mwaka tuseme. Umeona bwana? Nikatoka pale Sunside tukaenda Brown. Mimi na ndugu yangu. Kwa sababu ndugu yangu sana inabidi sana nikawasimwachi, tukawa wote tuko pamoja tukaingia Brown hapo. Brown nao tukaishiishi Brown hapo, tukaishiishi Brown. Kweli tukakaa kama miaka miwili ndio hivyo. Mission ikiwa mission zikawa tu mission zetu za kawaida tu, mimi nikawa kama mimi hapa mimi mimi nikawa nauza mapipipipi haya manini haya manini haya wanaitwa maswiti kwa, kwa sababu kuna wanaita pipi hizo wanazitaza sweet, tukanauza za sweet nini machokleti haya, umeona bwana sigara sigara hizi, nikawa na kama vile kama vile kibanda fulani hivi, nikawa nauza uza bidhaa hizo, umeona bwana. Na kweli nilikuwa napata hela blaza, umeona bwana. Kweli maisha yakawa naenda, sema South Africa, unajua South Africa starehe nyingi, kama kama sisi wa Bongo ukiingia kule tunapenda sana starehe, umeona bwana. Kweli starehe kawa nyingi nini, umeona bwana, ndio hivyo maisha enda maisha, umeona bwana siku za sasa siku hiyo nilikuwa sina habari bwana. Unajua mtu kisha kaa miaka miwili sehemu ujue tayari ushakuwa mwenyeji. Hiyo bwana nakumbuka bwana blaza sikufichi hiyo nilikuwa sijapata mimi ile tatizo, alipata rafiki yangu. Huyo rafiki yangu tulikuwa maskani moja, ni hapo hapo hapo hapo Brown. Huyo rafiki yangu nakumbuka siku hiyo alikuwa anarudi katika matembezi yake, yani usiku, yani alikuwa alikuwa anarudi zake usiku, ilikuwa mida kama saa saa, ujue nchi zetu ikishafika ikishakuwa usiku usiku, tofauti na hapa kwetu si Tanzania. Tanzania ikishafika usiku watu wanalala, lakini South Africa watu hawalali, watu wanakuwa kwa macho. Basi yule rafiki yangu mdao anarudi zake klabu akawa yuko babalani. Kuna zile barabara, baba, baba, barabara zetu zile kuna zile sehemu za kuvukia zile wanaziita nini zile? Zebra zile, he. Sasa wakati anavuka kuna gari liko nataka lije kumani, kuna gari likammenyia kwenye miguu yani, umeona? Walikuwa mwenyewe alikuwa alisema kuna kulikuwa kuna washikaji walikuwa wanne. Umeona? Wale washikaji walikuwa wako pombe sana wakawa wameelewa. Umeona bwana? Basi yule mshikaji sasa, yule rafiki yangu mimi sasa, yule mbongo aliwatukana wale wale wa South Africa, umeona, ananyosha kama kidole fulani hivi kwa tusi, umeona bwana. Kwa hiyo ananyosha kidole kama vile kwa tusi, yule akajua labda wale wale washikaji wale labda wame flash yani umeona kumbe wale walikuwa wameingia na kikinyongo kwa sababu wao jinsi walivyomwangalia wakamwona huyu ni foreigner foreigner si unajua yani foreigner ni kwamba ni mtu mgeni umeona bwana wakaona inawezekana sasa tutukane. Basi yule rafiki yangu asa akawa ani ana tembea katika mitaa. So, unajua nchi zetu bwana, kuna kuna mitaa zile street zile wenyewe za street za mtaani. Umeona bwana? Sasa unajua nchi zetu unakuta mtaa unakuta mtaa mrefu. Sasa kila akitembea anashangaa wale washikaji wale watukana kule wameshuka na malungu wana malungu wana magongo umeona bwana eh? wakawa ni kama vile watu wana, wana asila na yeye yani umeona bwana basi yule rafiki yangu sasa akaona mmm au washikaji hao mene mind au vipi? Kwa hiyo cha kufanya sasa yule mwenzangu yule rafiki yangu akawa nakazana. Imadi amalizie mtaa mwingine wa pili akimbie. Umeona bwana? Kweli? Akazana akakazana akakazana akakazana akakazana anataka amalize mtaa mwingine wa pili bahati nzuri serikali hapa. Unajua nchi zetu bwana tofauti na bongo hapa. Sasa Nchi zetu muda wote serikali inakuwa mitaani kwa sababu matukio matukio mengi. Yaani muda wote serikali inakuwa mitaani. Kwa maliza ule mtaa pili anakutana tenga la wenyewe sio tunaita tenga. Kula South Africa wenyewe tunaita tenga. Yaani ndio kwamba serikali tenga ili hapa. Umeona? Kule mfika vile aliyetenga kwa naondo msaada. Akaenda akawafuata wale maskari. Bwana mimi kuna wajomba wananifuata hapo, wajomba mimi siwaelewi. Wajomba ameshika marungu, ameshika mananiliu, umeona bwana? Yaani kama vile wanahasia na mimi. Sasa wale maskari za kufanya wakamchukua wale wakamweka pembeni kwanza kwa usalama. Wakamwambia kwanza mtulia kwanza hapa. Sasa wale wajomba kule wameona ule mchezo Wajomba sasa wanajiuliza twende au tusiende. Sema sasa wakataka kuongea kwa wanaongea dakika za mwisho kwa naye kuja twende kwa sababu haya maaskari wale si wazi wale si wanchetu wanaliwa South Africa hapa hapa yule yenyewe si forena hem koja koja kwanza twende kwa hiyo wamefika mpaka pale wakawa wanaongea za kiruga kile kiruga cha ndani na wale maaskari kwamba mimi mwanangu kwamba kile kiruga akijui umeona bwana, wanaongea kiruga cha undani, yani kwamba kiruga cha undani kwamba hata yeye yani, kama mtu kama amekaa South Africa hata miaka mitano miaka kumi uweze kukijua hicho kiruga anachokuwa anachoongea. Wakawa wanaongea wakawa wanaongea, umeona bwana. Sasa dakika za mwisho yule rafiki yangu akawa anashangaa kwamba yani yeye kachukuliwa kaingizwa katika gari lile la maskari, umeona bwana, na wale wajomba gari lao liko mbele na lile gari la polisi liko nyuma, umeona bwana. Sasa kawa wanaondoka mdogo mdogo. Ujue nchi yetu nchi nchi ya South, nchi ya South Africa kuna zile kamera za mitaani. Umeona bwana? Sasa zile kamera za mtaani zile zikawa yani zile kamera za mtaani. Kwa hiyo wale sasa kwa wanaogopa kufanya ile tukio mazingira yale. Sasa inabidi waende wapi? Wakaenda sehemu kama parking. Unajua nchi zetu kuna mzee magorofa yale, kuna sehemu za chini zile parking za chini zile. Wakawa wamempeleka chini kule. Umeona bwana? Kweli wafika mpaka chini kule. Yaani hiyo ni kesi ujue. Kwamba hapo polisi ujue anamuuzia anamuuzia mtu anauza anauza mtu anamuuzia mtumiwa kwa watu nenelio kwa halifu, Umeona bwana? Kweli wale maaskari wale wakawa wamepewa hela. Yule rafiki yangu sasa akachukuliwa kaingizwa katika lile gari lile lile gari sasa kwamba wale wale washikaji wale mtukana, Umeona wale watukana wale watukana wale. Ehe. Kaingizwa mwe katika lile gari. Kweli kuingia katika gari umeweka mtukati. Kwa sababu washikaji walikuwa watatu. Yule dereva mmoja wa mbele alikuwa na bunduki au kwa wili wameshika marungu, umeona mmoja kashika rungu, mwingine kashika rungu, kwa hiyo umeweka mtukati huko gari linatoka sasa katika parking zile za magari zile, natoka ile gari sasa mdogo mdogo linaingia sasa mtaani, linaingia sasa mtaani sasa eh, yani kama vile yani kama vile sio kama lina mtu yani kwamba mtu amemweka kati, rafiki yangu amemweka kati, kwamba ile ile wale ile serikali sasa, kwamba serikali sasa inabidi kwanza akae kule kwanza asikilize mpaka ile gari lito litoke, umeona kweli. Gari ile limetoka sasa, likawa sasa mtaani, sasa anaondoka mtaani mdogo mdogo, umeona mm. sasa. Ile gari linavyoondoka, yule mwanangu sasa anashangaa, na hii gari mbona inaenda nje ya mji? yani kama linatoka mazingira ya Dar es Salaam linaenda kama kibaya yani, yani naondoka nje ya mji kabisa yani. Alafu kwa wale wajinga wanaongea kauli, wanaongea kauli kwamba wanamwambiaje yani wewe wewe foreigner yani kwanza mtu mwenyewe mgeni nchi hii South Africa. Yani wewe mbongo bongo tunatuona tunatukana tuna, sisi. Wewe ngoja kisha tutaenda kuonyesha huku. Unajua siku zote baada sikufiche. Unajua katika kifo inakuja akili. Yani kila akili inakuja pale. Itakuja akili, itakuja akili, itakuja akili, kila akili itakuja. Bahati nzuri yule mwanangu kata kukaa kata kufikiria fikiria kaona mmm ah, mimi siwajui hao wajinga wanaenda kunifanya nini. Na, na Wazulu unajua Wazulu wana mbaya sana. Sikufichi Wazulu wana mbaya blaza. Yaani mzulu kukumwaga damu dakika mbili yani aone yani ni kitu kwa kitu kwake yani kitu cha kawaida sana. Kwa sababu wenyewe wanakuambia nchi yao wamemwaga damu. Umeona bwana, wamepigania nchi yao. Kwa hiyo mzulu yani kukumwaga damu yani kitu cha yani ni kitu cha kawaida. Kwa sababu dakika za mwisho yule mwanangu kila kinamjia akaona msio kweli. Akawastua. Hem, wajomba, hem, subirini kwanza. Sema mimi wajomba huko sehemu mnaponipeleka msinipeleke huko, nirudisheni kule kule. Kule kuna sehemu kuna hela zangu. Umeona bwana? hela zangu mimi kwa sababu mimi mtu wa biashara, umeona bwana? Kule hela zangu nyingi tu nimeziacha. Umeona bwana? Inabidi kama vipi turudi nikakukabidhi zile hela mimi mniachie. Ujue South Africa au tuseme kabila lile la Wazulu hasa wale Wazulu wana yani wale Wazulu wa yani katika hela wanapagawa sana. Ukitaja kitu hela ni wanaona wanachanganyikiwa. na Ndio maana Msauzavi mzuri mwenyewe mzuri akikujua kama una hela yani anajali yaani bora anataka kuue, yani bora anataka kuue, yani bora anataka kuue, yani umeona bwana. Kwa hiyo usikia zile kuhusu ile mipango ya pesa, wala kona soko la kageuza gari, kageuza gari. Sasa inabidi sasa wanatoka kule, sasa wanatoka kule sasa nje ya mji, wanarudi tena wapi sasa? Dale huko sasa wapi? Mjini sasa, umeona bwana, wanaja kuchukua nini sasa hizo hela yule mwanangu ana hela, ana hela sehemu yoyote wala nini. Sema kwamba ni akili tu ilimjia wazo lile. oo paka wapi? Paka mjini kufika mjini kuna sehemu kafika, hiyo sehemu kuna wabongo. Sema za sehemu sasa alipofika yeye sasa au wabongo walikuwa wapo. Umeona bwana, kulikopo na mbongo mmoja tu. Umeona? Afika pale akamkuta yule mbongo pale na mishemishe zake zingine, umeona bwana? Akamstua, "Oa. Oa mbongo, njoo." unajua? Sasa yule mbongo akamuoga. Akawa anajua ah, wale baba maskari baba nini, umeona bwana? Sasa inabidi sasa yule aongee kile kibongo bongo kile kibongo chetu ni Kiswahili chetu. Bwana sikia, hawa ah, bwana sio maaskari wa nini, hawa sio polisi. muona bwana, yani hawa bwana mimi wamenite hawa mimi wameniteka, kisa mimi bwana ni mwatuka ni mwatuka ni nimeonyesha dole. Kwa hiyo cha kufanya ndugu yangu, inabidi unisaidie, mimi sijui hawa wajinga wanaenda kunifanya nini. Umeona bwana na wenyewe hawajui kilugha, hawajui Kiswahili wenyewe. Kwa wenyewe nao wasauzi wale wenyewe nao wasuru hawajui Kiswahili wanachongea wale. Umeona bwana? Uh-huh. Ah, mimi naenda kuniunga. Kwa ndugu yangu naomba bwana, ndugu yangu bwana unisaidie. Sasa sijui mimi utanisaidiaje katika ile tatizo. Umeona bwana? Mm. Kweli Hmm. Yule mbongo akafikiria akamwambia bwana hapa sikia bwana ndugu yangu. Hapa bwana hapa wabongo hapa wote wameondoka wameenda kwa misele misele yao. Sema ingia huo mtaa mwingine hapo. Umeona bwana au ukiingia katika huo mtaa mbona washikaji wapo kibao sasa huo mtaa ndo nilikuwa naishi mimi sasa. Hapo Brown umeona bwana. Tutukwepo mashikaji washikaji kibao yanakumbuka yaani siku hiyo. Tukopo machizi kibao yani umeona bwana. Kweli wanafika lile gari, nafika lile gari pale dakika mbili tatu nashangaa alikuwa kaitwa mshikaji wetu yani kama ni mkubwa yani mazingira ya pale yani umeona bwana akaitwa umeona na huyo mwana huyo marafiki yangu aliotekwa oa oh, blaza samani bwana alikuwa anakuomba njoo umeona yule blaza akawa anaogopa kwenda pale anaambia vipi mbona kama hivyo umewekwa mtukate alafu sisi watu hatuwaelewi au sio sio mapolisi au sio maaskari Hawa bwana sio askari hawa bwana wazuri wameniteka bwana hawa washikaji wenyewe hawa wauni tu hawa elewa nini hapa mimi nimewadanganya nimekuja kuchukua eh nimekuja kuchukua hela huko mimi nina hela zangu kwa hiyo brother nilikuwa naomba unisaidie brother mtanisaidiaje kweli yule mbongo yule yule mbongo mwenye mwendanili yule rafiki yetu hapa pale umeona bwana Alivyosukuta kwa namu mm, huyo anaweza kwenda kumuua kweli cha kufanya sasa inabidi jamaa sasa apande juu kwenye gorofa kwa sababu kulikuwa kuna washikaji, kulikuwa kuna wabongo wengine wapo juu kuna gofu wanafanya kazi zao, umeona bwana. Ni watu walikuwa pwani, watu wa madawa madawa, umeona bwana. Kweli dakika za mwisho nini wakashuka, wakashuka kama wajomba wawili kule juu kwenye gorofa. Wakashuka na Juma kwa watatu. Kashuka akashuka na hela. Kitita cha hela yani. Umeona bwana kwa anashuka nazo. Pa ameshuka paka chini. kwa chini nini pale sasa sasa tunajua sisi wa bongo tukishakutana najua tunaongea na wale pale wenyewe wale hawajui Kiswahili. Hawajui Kiswahili. Tukawa tunaongea za kile Kiswahili chetu cha ndani. Jamani bwana sikilizeni. Huyu hapa mwenzetu bwana kashakamatwa, kamatwa na wale kashatekwa na wazee na na na na, na wale wazuri. Kwa hapa cha kufanya hapa tunamsaidiaje? Kila mtu saka anatoa wazo lake. Huyu anatoa wazo hili, huyu anatoa wazo hili, anatoa wazo hili. Tunamsaidiaje? Tunamsaidia. Sasa likatoka wazo moja kwamba bwana yule cha kufanya ni hapa bwana. Inabidi yule pale sasa. Hapa zile hela. Tunaenda tunampelekea zile hela. Zile hela kama vile anafanya kama vile anazipokea. Akishazipokea zile hela sasa sisi inabidi tumvute tumtoe katika lile gari. Umeona bwana? Eh? Ilimradi eh, yule tumuokoe mwenzetu. Jamani tunafanyaje? Ndio hivyo hivyo ndio hivyo kila mtu saka akalipitisha ile jambo. Kweli yule blaza sasa inabidi sasa kazishika zile hela sasa nazo mkononi. Umeona? Sasa kawa anasogea mdogo mdogo huko anasogea lile gari. Anasogea lile gari. Kufika pale sasa inabidi sasa aongee Kiswahili na yule yule mtumiwa sasa mle ndani. Waongee na Kiswahili. Bwana sikia, sisi bwana, ndio sawa, tumekuja hapa, sisi bwana, mimi nimekuja hapa, nina hela hizi hapa. Sema sasa hizi hela mimi siwezi kukabidhi, siwezi kukabidhi kwa mazingira nilio, umeona bwana, hapa cha kufanya inabidi wewe sasa hapa, kwa sababu nilivyowapanga ndugu zetu au huko nje, yaani ukitokeza hapo katika chokioo, katika dirisha, sasa hapa inabidi sisi tukuvu tukuvute, umeona bwana. Sasa wao wanaongea Kiswahili kwamba wala hawakijui, umeona kweli. Bahati nzuri yule rafiki yangu, umeona bwana, sasa kawa ndo anataka kutoka sasa katika dirisha kwa sababu wasiokuuka kaka mmoja nao kaka mmoja au mtu kati. Sasa inabidi yani huko tayari kashamwacha huko mwingine. Sasa bado huyu hapa huyu amtoke huyu hapa pembeni atoke katika ledi, katika katika dirisha. Umeona bwana apokee zile hela, akipokea zile hela sawa wale wabongo ehe wamchomo wamchomoe. Kweli kashamaliza huyu huko sasa ndio ya pili sasa kumaliza kwamba tayari kashatoka katika mlango. Sasa ndio anataka usipokea zile hela wabongo walipotokea nyuma gari kwenye nyuma kwenye gari huko, wakaenda wakazunguka ile gari huko, tukamkamata yule mbongo mwenzetu. Kumkamata sasa, tukaona sio kweli, sisi tunakufana tunakufana naye ndugu yetu. Kweli mbilinge mbilinge, sasa tuna, tuna wale walikuwa pandao wanamng'ang'ania yule, na sisi tunamng'ang'ania ndugu yetu. Kweli mavumba, kama Mungu kajalia yule, tukamchomoa ndani ya gari. Kumchomoa ndani ya gari, wao South Africa kaona sio kweli, wakatoa bomba ile wakapiga juu bastola. Umeona kupiga juu bastola, sisi tukatumetanyika Umeona bwana, katika kutanyika Unajua ndio kama ninavyokuambia nchi ya South Africa ni kafanyika tukio kidogo tu na serikali hapa. Kweli bahati nzuri serikali kafika. Serikali kufika wala kwa chini ya ulinzi. Kwa hiyo kwa chini ya ulinzi umeona bwana akatiwa kwanza katika gari lao la polisi. Umeona bwana. Sasa akawa anatafutwa nani sasa? Yule ndugu yangu sasa alote alotekwa kwa sababu pale sehemu wanapokaa wabongo hapo wanafanya mishemishe zao kwamba kuna mama msauzi Afrika ni mama tu msauzi Afrika umeona kwa sababu yule mama alikuwa anakijua hadi Kiswahili kwamba wabongo wabongo wanaenda naye sawa. Kwa hiyo yule mama aliyetukiwa tukio alikopo kalio kaliona. Kwa yule mama sasa inabidi sasa yule mama akanatoa maelezo kwa wale mapolisi. Umeona bwana? Hawa bwana hawa bwana ndio wana matatizo. Hawa wamemteka mwenzao walikopo wajua wamemteka huyu mbongo mbongo mbongo walikopo wajua mbongo anaenda kumfanya nini. Kwa mbongo cha kufanya kaja kwa ndugu zake hapa umeona yule mama alikopo katoa maelezo mazuri tu. Maelezo alionyoka. Umeona bwana? Basi wale polisi wakawa wanamtaka sasa nani? wakawa namtaka sasa yule yule rafiki yangu umeona bwana kwamba ni mwenye rafiki yangu inabidi aende aende kituoni akatoe maelezo sasa yule rafiki yangu njila hajaingia na pasipoti hawezi kwenda kutoa maelezo umeona akienda kutoa maelezo atabaki yeye cha kufanya kaona ah, aliniambia mimi bwana mimi bwana Chidi bwana mimi mazana mimi nishatoka mazingira haya Mungu ashanijalia mimi bwana mimi niondo niondoke kweli akaondoka eh ndio hivyo Ikaishe. kaisha kwa serikali wakaondoka na watu wao haikuja kuleta madhara yoyote kwa wale wa askari wa kule ambao walimkabidhi kwa wahalifu? Yaani kwamba haikujulikana kwa sababu ile ilikuwa ni wale wale walivyofanya wameuziana wameuziana sehemu kwamba hamna kamera sehemu za chini. Kwa hiyo kwamba ile tena ikawa ndio imei imeisha. Ile kule tena ikawa haijulikani. Umeona bwana? yani kawa hiyo kule tena sio walivyoteka wavunanilia kula yaani nikawa tena yani imeisha nile huyo jamaa akaendelea kuishi katika ule mtaa au akahama sasa? Ah, kwa sababu yule jamaa alikopo yule alikopo sema alipotokea ikatokea Sunside. Umeona bwana? Inabidi arudi kwake Sunside. Kwa hiyo alikuja mtaa mwingine tu ambao na wabongo. Mwingine wa Brown yeye, eh, wa Brown anaitwa mtaa Brown. Yaani kwamba yeye apate msaada. Mm. Eh. Na angeenda Sunside msaada asingepata. Angepata msaada. Sema sasa yeye eh, unajua bwana katika akili katika kifo inakujia akili tofauti tofauti. Mm. Umeona bwana? Yeye akaona ngoja ni The Brown mtaa Brown, kwa sababu Brown hapo hapo Brown ndio kuna kuga bongo wengi sana tofauti na Sunside. Siku za sasa siku hiyo nilikuwa sina habari, unajua mtu kishakaa miaka miwili sehemu ujue tayari ushakuwa mwenyeji. Kwa hiyo mazingira yote unajua, machoyo vichocho vyote unavijua, unavijua. Umeona bwana? Kweli mimi nikaa mwenyeji, umeona bwana? Sasa siku hiyo bwana ndio kama hivyo. Maskari ametupitia, kulikuwa na operation. Umeona maskari ametupitia, umetukamata, tukamata akatupeleka serikali yao sasa serikali si kwa sababu nchi yetu kwa tujaingia na pasipoti. Tukawa tumeingia tu kiujanja ujanja. Umeona bwana? Kweli tukasemewa kesi zetu pale, tukapelekwa Lindela. Wanasema hapo Lindela hapo ndo kwamba yani watu walioingia South Africa bila vibali na wale pasipoti zao ziloisha, umeona bwana, wote tunakutana tunakutanishwa hapo. Tukitimia kama 80, tukitimia kama sabini tunapakizwa tunapakizwa katika ndege tunarudishwa Tanzania. Umeona bwana. Kweli sasa tukakaa Lindela hapo. Lindela mimi nimekaa blaza Lindela nimekaa miezi kama miwili. Umeona bwana. Lindela pale nilipokaa kama miezi miwili. Umeona bwana. Kwa hiyo tulivyotimia 80 tukawa tumechukuliwa pale roza yetu. Umeona. Nakumbuka kuna ndege ile inaitwa fast jet. Umeona bwana. Ile fast jet ndio tukawa tumepanda sisi ile mpaka tunarudishwa tunarudishwa Bongo hapa. Umeona bwana. Rudishwa Bongo Umeona bwana. Tulipofika Bongo bahati nzuri mimi nikaa na namba ndugu yangu nikampigia simu ndugu yangu akaja pale kwenye naniliu naniliu tukapata udhamini umeona bwana mimi nikanidhamini kwa sababu tulikuwa tujaingia nchi ile kihalali Sasa inabidi sasa tudhaminiwe umeona bwana tukadhaminiwa pale mimi ndugu yangu akatoa hela nikadhaminiwa umeona bwana kesi hiyo hiyo tumeenda South Africa bila vibali bila kiasi gani cha dhamana mm? dhamana ilikuwa kiasi gani ndio kesi hiyo dhamana ilikuwa kama shilingi ngapi kwa sababu bila zangu alikuwa hajaniambia hela alotoa Umeona bwana, sema ananiambia tu bwana, mimi nimekudhamini hapa. Umeona, sema alikuwa hajaniambia hela kiasi gani alotoa Umeona bwana, kweli kapata dhamana pale. Kweli mimi kuna wengine walienda hadi jela, walienda kutumikia jela huko. Umeona bwana. Sasa mimi ndugu yangu nilimpigia simu akaja kanidhamini pale kwa nikaachiwa. Sasa nilipofika Dar es Salaam sasa nikaona nikatuliza kwanza akili yangu nikasafiri nikaenda kuna sehemu moja wanapaita Kibaha. Mkoa mmoja unaita Kibaha hapa hapa Tanzania. Baba nikaenda Kibaha hapo unasema unapata Ruvu, Ruvu darajani. Kweli kaenda pale nikaanafanya kazi zangu za sana sana, nikaona sasa ngoja kwanza nitulie, nitafute hela. Umeona bwana, kwamba South Africa nataka kama nikirudi tena South Africa, umeona bwana, niende na passport. yani sende tena kimagumashi, nisiende tena kwa njia za magendo kwa sababu nilipata sana tabu. Umeona? Basi Mungu akanijalia nikaanafanya kazi sokoni Ruvu pale nikaa nauza uza mabidhaa mabidhaa ya, ya, ya, ya magengeni nini manyanya makaroti sijui mapilipili oo sijui manini nikaa nauza uza nina nachanganya changanya biashara kweli kwa sababu mimi nilipofika pale kuna mshikaji ndo alinipokea hapo mtaa hapo nyumbani kwetu na yeye ndo alikuwa na chumba nilikuwa nalala naye umeona sasa yule mshikaji yule maisha yalivyoenda enda yule mshikaji kumbe alikuwa kuna mwanamke alikuwa anampenda umeona katika kupendana wanapendana wenyewe sasa siku hiyo tuko Ubanda. Ubanda sio unapajua kaka, Ubanda nikisema Ubanda yani sehemu kama wana za pombe za kienyeji hizi. Pombe za kienyeji sijui magongwa, sijui manini, machibuku, unajua kishamba shamba. Ehe. Tukawa tuko Ubanda nini, unajua vijana tupo, vijana tunakula kula. Tunakunywa kunywa manaliu, mapombe pombe yale, unajua. Eh. Sasa siku hiyo kumbe yule mwanangu kwa mwanamke wake kule sijui yule mke wake sijui alizoea waliuzia na nini sijui vipi sijui ilikuwaje kwaje. Umeona bwana sasa akawa ananiambia mimi. Yaani anaongea kama masiala. Akawa ananiambia bwana ndugu yangu. Najua ndugu yangu umekuja huku kutafuta maisha. Sema mimi nilikuwa nakuomba Yaani mimi nilikuwa nakuomba leo usije usije nyumbani. Yaani wewe bwana hata uondoke kwa sababu utakuja kupata kesi. Umeona bwana? Utakuja kupata kesi ya mauaji. Kwa sababu mimi natoka hapa naenda kujinyonga. Mimi nikajua baba anaongea baba anaongea kipombe pombe. pombe kumbe mtu yuko serious. Nikamwambia sablaza pako unaongea nao kwani kisa nini? Ah, bwana shemeji yako mimi kaniuzi sivyo hivi na hivi. yani tulikuwa tunapiga story tu za kawaida. Kumbe mtu alikopa kweli alikopa na ndonga hizo, alikopa ni kwamba akili yake yani kwamba alikopa kashafikiria hivyo yani kwamba yani akajinyonge kweli akajue. Kweli blaza. Yule jamaa alitoka pana kumbuka ilikuwa nakumbuka ilikuwa muda kama saa moja ya jioni. Umeona bwana? Kumbuka yule jamaa Umeona bwana, ilipofika ile mida saa mbili ndo anaondoka mazingira yale. Umeona bwana, arudi nyumbani. Kumi akakaniacha pale mazingira yale ya Ubanda. Umeona bwana. Nikaa pale Ubanda pale napiga piga story, napiga piga story. Sasa kia nikikaa mimi moyo wangu unipi. Kia napokaa moyo wangu unipi. Umeona bwana. Nikaona mm, sio kweli. Hem, ngoja kwanza nitoke. Nielekee kwanza nyumbani. Sasa nikanatoka mdogo mdogo. Kwa sababu pale mimi sehemu tulikuwa sehemu tupokuwa nakaa kwa kuna vijana vitoto vitoto, ni vitoto ni vidogo vidogo nafika tu wale watoto wale kwa wamenunua nunua kama vile juisi. Sasa watoto wakawa kama vile wanashangilia, wanafurahi vile na mimi. Umeona bwana? wakanambia wa kaka, kaka bwana rafiki yako kaingia ndani mwana hapa katununua juisi hapa. Anasema anaenda kujinyo, anaenda kujinyonga. Umeona bwana? Ah, alafu nikiangalia nasikia sauti kule mziki unalia. Nikasema mtakuwa hmm, sio kweli, itakuwa kalewa. Sema kaenda kulala. Umeona bwana? mtani ba hapo hapo mtani kubwa kuna mkwe wangu yani, yani mjomba wangu mimi mke wake, umeona bwana, ni mkwe. Mkwe akanigea tochi, akanambia mchukue tochi, ingia ndani, nenda kwanza kamwangalie mwenzio kalala kweli, maana hapa alikuwa pana zingua zingua hapa, anasema kwamba ah, anaenda kujinyonga, umeona kweli. Mimi nikachukua tochi ile, umeona, nilipochukua tochi ile nikaondoka saa mdogo mdogo mdogo mdogo paka ndani. Hasa unajua nyumba za kijijini bwana hazina milango, umeona, kuna panzia tu. Mimi nikaa nimefunua panzia hivi, napiga tochi naangalia juu kwanza sijaangalia kitandani, naangalia juu, namuona mtu tayari, mtu wa juzi yani kashajinyonga, umeona bwana, macho yamemtoka, ulimi umemtoka, umeona yani, kia nikimwakia na ninavyomuita hivi, mgaya mgaya mgaya, astuki yani, mtu kaatoa macho. Mimi cha kufanya, unajua bwana, ukiona maze, ukiona matatizo kama lile lazima uwe muoga. Mimi nikatupa tochi, nikawa nimekimbia Nilipokimbia nika nimekimbilia wapi sasa? Barabarani, kwa sababu mimi mjomba wangu pale Ruvu, mjomba wangu mimi ni, ni mwenyekiti yani wa kile kijiji. Umeona bwana? Mimi fasta nikakimbilia kwa mjomba wangu. Kwa hiyo ukimbilia kwa mjomba wangu nikamuelezea mjomba. Muelezea mjomba, mjomba akasema basi subiri kwa sababu mjomba si mwenyekiti pale. Mjomba fasta akaipigia simu serikali. Umeona bwana? Alipolipigia simu serikali kweli serikali ikafika paka pale, umeona bwana? Serikali pale ilipofika pale, umeona kwa sababu nakumbuka ile serikali kwa sababu ile tukio limetokea saa saa tatu. Ile serikali mpaka inakuja kufika pale mida kama saa nane Umeona bwana? Saa nane serikali ndio inafika pale kwa sababu yule sisi hatuwezi hatuwezi kumtoa juu, umeona bwana? Mpaka serikali ije. Kwa hiyo yule marehemu alikaa sana juu pale kwenye kamba bwana. Alikaa sana. yani karibia masaa sijui mangapi. Umeona bwana? yani mpaka sasa alivimba, yani kichwa kile kilivimba kwa sababu damu ile yote ka imevilia, umeona bwana? kweli serikali wamekuja mpaka pale nini, wamekuja pale, mimi nikatoa maelezo yangu mazuri tu, kuanzia maelezo yangu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Umeona bwana, wakawa wamenielewa. Umeona bwana, kweli ndio inashushwa ile maiti juu kule, umeona bwana, anaishusha pale, ndio nashuka, imelaza chini. Sema kweli, leo liniuma sana brother yani nikasema nimetoka zangu South Africa, dakika za mwisho narudi zangu hapa Bongo tena na kuja kukutana tena na majanga tena majanga hayo. Yani da, yani nilijiona, ni yaani sijui nilijiona vipi, yani nilijiona kama nina mkose fulani. Umeona bwana? Basi ndio hivyo blaza. Ile maiti asubuhi kwa pale asubuhi kulivokucha watu wakaanza wakaandaa mipango tena msiba, kwa sababu sasa ile maiti ikawa kama vile ndakuharibika. Unajua mtu alijinyonga, watu wakaandaa mazingira ya msiba pale, ah, ah, kwa sababu ni mbali, unajua shamba hospitali zenyewe ziko mbali sana, umeona bwana. Kwa hiyo sasa pale sasa kwamba madokta tu alikuja pale mchoma sindano tu pale unajua alichoma choma sindano vipimo vyao akasema hapa ina, ina shaka akachukua vipimo basi. Umeona bwana asubuhi kaandaliwa msiba mazishi mambo mazishi umeona. Kweli yule jamaa yule marehemu sema kweli, pale mtaani kwetu yani usiku hajapata watu wa kwenda kumzika. Yani ule usema ukweli kwa sababu vijana wengi wakawa kwa kile kitendo alichokifanya yule yule marehemu, yani watu walikasirika sana watu, kwa sababu watu leo iliwauma kivipi, mwanaume mwenzetu sasa anaenda na jinyonga kisa mwanamke. Umeona bwana, yani watu wakawa kama vile wameingiwa na ganzi. Kumbe chanzo ilikuwa mwanamke eh, chanzo ilikuwa chanzo ni mwanamke. Ilikuwaje sasa? Yaani wewe mwanamke si ndio? yani ni mwanamke wake. Kwa sababu mimi wewe mwanamke wake mimi nilikuwa namuona ona tu pale anakuja tu nyumbani pale. Umeona? Anakujaga tu umeona bwana, lakini nilikuwa sijui sijajua chanzo chao ilikuwa nini. Lakini watu walikuwa wanasema wenyewe tulikuwa nasema walikusema kwamba yani waligombana, umeona bwana, waligombana wenyewe eh. Sasa ugomvi wenyewe ulikuwa unahusu nini? Yani ugomvi wenyewe ulikuwa unahusu ulikuwa unahusu mambo mwanaume, yani kwamba alimkuta na mwanaume, umeona mm. eh. Sasa hicho ndio kilikuwa ni chanzo. Sasa sijajua sasa nyuma Panzaba ilikuwa vipi mm. eh. Kwa hiyo ndio ilikuwa ndio hivyo kaka kwa hiyo ndo da yani ndo yani wewe acha ni matatizo yalionikuta yani niseme yani da yani yani mpaka leo inaniuma yani. Umeona kwa. Pole sana ah, shapoa kaka, ndo maisha. Mara ya kwanza kabisa unaamua sasa, mimi natoka nyumbani Tanzania, naitaka South Africa. Mission yako kubwa ilikuwa ku, kuendea kitu gani kule South Africa? Nilikuwa nataka nenda nikaangalie maisha, nikatafute maisha. Hmm. Umeona bwana, unajua sisi vijana tunakuwa na tamaa maisha. Nimeenda kule nilikuwa nataka nikaangalie maisha. Hmm. Umeona bwana, Mungu kama atajalia na mimi huku bwana, na mimi Bongo, si unajua Bongo, na mimi nitembelea hata gari niwe hata na nyumba na mimi. Umeona bwana, ndio hivyo so, ulipofika South Africa ukaanza kutafuta maisha ukaanza kufanya kazi zile pamoja na changamoto zote ambazo ulipitia ukaanza kufanya kazi. Siku ambayo unapatikana unakamatwa, mnakusanywa, hiyo sehemu uliyoitaja sikumbuki ila kwa mtazamaji ukirudi nyuma kidogo utakumbuka, mnawekwa pale ili mtimie watu zaidi ya sabini themanini, mrudishwe nyumbani Tanzania. Ulikuwa na kiasi gani kama akiba ya fedha ambazo ulizipata uli, uli katika utafutaji wako kule? kwa sababu mazingira yale ya South Africa kama ulikuwepo umeka, umekama, kama umekamatwa kitu ulichokopo nacho na ndo iko iko unaondoka nacho. Umeona? Kama ulikuwepo na hela, kama ulikuwepo una hela, kama ulikuwepo pekupeku, kama ulikuwepo umevaa viatu, kama ulikuwepo sio vipi, yani kitu unachokamatwa nacho, kama ulikuwepo umeacha hela zako, umeacha nguo ndani, umeacha nini, vitu vyako vyote unaviacha. Basi mimi nilikuwepo, nilikuwepo na kama na vila vyangu kama vilandi vingapi? Nilikuwepo na kama vilandi vilandi landi mia mia mbili Umeona? Landi 200 sasa hapa Bongo kama shilingi ngapi? Kwa sababu landi 100, landi 100 ni kama shilingi elfu kumi na saba sikosei, kama elfu kumi na saba kwa sababu zile landi zinapanda na kushuka kama elfu kumi na saba Kwa hiyo hapo kujumlisha elfu kumi na saba elfu kumi na saba kama shilingi ngapi? Kama elfu thelathini na nne Umeona bwana, ndio hela nilodandiwa nayo na ulikuwa hauna fedha nyingine pengine kwenye labda account kwenye simu kwenye nini kule ushakuwa mwenyeji? Aa, ah, kwa sababu kule South Africa Wengi. Au kule nyie mfumo mzima wa kutunza fedha ulikuwaje ukiwa kama sio raia na huna vibali vyovyote vya kuishi kule? Kama kule South Africa kama kama sisi wengine tusioingia na pasipoti tunaingia na matemplari. Mm. Umeona tuliingia kijanja kijanja, umeona bwana. Mm. Mtu huwezi kuweka eti weti hela hela uweke labda katika benki uweke labda labda mfano labda benki. Mm. Kwa sisi wabongo kama sisi wabongo, asilimia nyingi sana wabongo tuseme. Hela wanapenda sana kumeki. Wanameki wanameki ndani. Umeona bwana? yani sisi wabongo tunapenda sana kumake hela ndani. Umeona? yani na kwa tofauti kwenda kumake hela yani sijui benki sijui wapi na kwa yani ni wachache sana. Mm. Eh. Unapatikana, mnakamatwa, mnaunganishwa, mnarudishwa sasa nyumbani Tanzania. Misheni yako kubwa, umeenda kutafuta maisha, urudi ujenge, uwe na gari, unarudi nyumbani na elfu thelathini za Kitanzania. Akili yako ulikuwa unawaza kitu gani? Lakini pia wakati unaondoka, unasema ulichukua kodi ya vyumba viwili kwa mzee, je, ulipewa ukaambiwa chukua ndo ukachukua kuondoka nayo, au ulichukua kwa maana ya kujiamulia bila ridhaa, kwa maana ya wizi, au ilikuwaje? Ah, mimi nilichukua tu ile hela, umeona bwana, kwa sababu mimi mimi baba yani kama ni mtoto wake wa pili katika familia, umeona bwana, kwa sababu katika vile vyumba vile kwa sababu hela kodi mimi sentemu na hela kodi nakuwa nachukuaga mimi pale nyumbani. Umeona bwana, ile kodi nachukuaga mimi afu mzee akija ndo namkabidhi. Kwa sababu ndo tayari tushashikana masikio na wewe rafiki yangu tulivoshikana masikio, umeona bwana. Mimi nikaona sawa, nikaona ngoja nichukue tu hela kwa sababu tuna safari, nikachukua hela vimba viwili. Umeona bwana. Ambayo itakiwa ende kwa mzee wewe ukaunganisha naye safari. Ehe. Rafiki yako ulikamatwa naye kule au mkukamatwa? Ah, yule rafiki yangu tuliachana, ni mazingira yani mazingira katika utafutaji, kwa sababu South Africa kama mmeingia mm. mtakaa labda ndio hata miezi mitano au hata mwaka, sema mtakuja mtaachana. Umeona, kila mtu ataingia na harakati zake. Umeona, yule rafiki yangu tulikuja tukaja tukaachana, yeye mwenyewe alisema alimpata ndugu yake. Umeona bwana, kwa hiyo sijajua yani, umeona, sijajua mpaka leo hii yani, lakini habari zake kwamba nazisikia kwamba yeye yupo yani. South. Eh, bado yuko South. Umeona na maisha yake anaenda. Uli, ulizungumzia swala la starehe South Africa. Vijana wengi wanapenda sana starehe. Starehe kubwa kwa vijana ambao wanatoka huku kuwa kule au vijana ambao wanaishi South ni starehe gani kubwa? Ah, kule starehe kubwa wengi, asilimia nyingi kama sisi wabongo, sisi tunapenda sana maklabu. Umeona bwana, Ana yaani asilimia nyingi sisi tunapenda sana maklabu yani mbongo ukimwambia kati mambo ya maklabu yani umwambie kitu, kwa sababu maklabu huko santemu sisi wa bongo ukienda maklabu huko ndo kuna unaweza ukapata hela, umeona bwana eh utalewa huko, mambo yako yanaenda yani, yani kwamba sisi wabongo tunapenda sana vitu hivyo. Yule jamaa ambaye alijinyonga kisa mapenzi kule Ruvu kule na kurudisha nyuma kidogo, huyu yeah. mwanamke alikuwa akiishi naye alikuwa haishi naye? Huyu mwanamke alikuwepo anaishi naye sema kwa nilivyofukaga mimi, umeona bwana, nilivyofika mimi sasa ikawa kama vile sasa inabidi sasa niwe mwanamke kwamba akawa na hala kwao, umeona bwana. Sasa mimi kwa sababu mgeni, afu mimi mshikaji ndo naishi naye. Alikuwa anaishi naye nyumba moja? Yaani kwa naishi chumba kimoja blaza, chumba kimoja ndio maana hilo yani yani, yani siwezi kulisahau na jamaa yani alinisaidia mambo mengi sana kwa sababu ni mimi nafika tu pale yani mazingira yale kwanza nilikopa maisha yangu yalikopa ni magumu kishenzi ni kazi zenyewe sina kwa sababu ndo kan yani ndo kanigea michongo ya kazi yani ndo kila kitu umeona bwana yani ndo bwana siwezi kumsahau paka leo sema kweli blaza siwezi kumsahau yule kaka sasa kama yule mwanamke alirudi kwao na ilikuwa inajulikana chanzo ni yule mwanamke na pengine ugomvi ulikuwa ni kimapenzi baada ya kumkuta na mwanaume mwingine, kilichoendelea baada ya yeye kufariki kwa yule mwanamke na huyo ambaye alikutwa naye ni kitu gani? Yule mwanaume ninavyosikia nilivyosikia yule mwanaume alikimbia. Alikimbia huko Chalinze kwa lenda kwao, alikimbia Chalinze kwa sababu kuna ndugu zake, kuna ndugu wa yule marehemu wanamtafuta. Umeona wamfungulie kesi. Umeona bwana alikimbia. Sema yule mwanamke akaa bado yuko pale pale Ruvu. Oh, umeona bwana. Yeye akuchukuliwa hatua zozote. Ah, yeye hajachukuliwa hatua. Mimi nilimwona tu kuna walikuwa sikio katika msiba, wakawa wamekaa naye kikao tu wakamweka kikao tu na kikao tu, sijajua ilikuwa kwa vipi kikao chao, labda kilimalizika kilimalizika vipi. Na, na wewe wakati anakuambia ilo tukio la kwenda kujinyonga kabla ya kwenda, wewe ulimwambia kitu gani? Ah, mimi nikajua labda naongea masiala kwa sababu tuko tuko divai yani ni kama story story tu, tulikuwa tunapiga story tu za kawaida. Uko divai unamaanisha? Yani yaani niko divai, yani tuko tuko vyombo, yani alikuwa yuko vyombo na mimi nilikuwa niko vyombo. Kwa hiyo story tulikuwa tunapiga, yani ilikuwa kama vile story za masiara, kumbe kwamba yeye kumbe alikuwa yuko serious. Umeona bwana, yani mimi ile kitu nilikuwa sijakekea maanani, yani nilikuwa sijui kabisa kama huko anaenda kujinyonga. Umeona bwana, yani alikuwa anaongea tu, yani alikuwa anaongea tu masiara, bwana eh, bwana usiende kulala bwana ndani bwana Unajua so, kipombe pombe. Ukienda kula mimi nakwambia kabisa bora urudi kwenu mjini huko. Mimi nakujiua ndani mule. Wewe kama vipi urudi hata South Africa huko. Mimi nakujua utapata kesi. Kumbe mtu alikuwa yuko, yani mtu anaongea kitu kile kumbe yuko serious. Na ina maana ungejua ungeweza kumuokoa pengine. Yaani ungemwacha tu kajinyonga kidogo afu unamuokoa. Eh, kwa sababu mimi nilipofika mazingira yale. <laughs> kwa sababu mimi nilipofika mazingira yale, umeona bwana? Yaani nimechelewa nimechelewa kidogo. Kama ningemwa kama ningewahi mimi ningemwa ningemshika miguu asingekufa. Kwa sababu yaani nafika tu pale mazingira yale, yaani nafika ndo watoto ndo wananiambia bwana, kumbe maneno watoto walivyokuwa wanaongea, kumbe mtu ndo ajitungika ah, kamba ndani, si unajua. Mm. Alafu sasa mwenyewe alikuwa na lombaya kwamba yani kazidisha hadi sauti. yani kwamba hata kama akipiga kelele nyamu hawezi kusikia. Si unajua? yani kazidisha sauti ya redio. Kwa mimi nilipofika sasa pale sasa nikanasikia sauti ya redio nikaona nikasina lile wazo kwamba huko anaanza kanda kajinyonga. Alikuwa mke wa kumuoa na je alikuwa na watoto naye? Alikuwa sio mke wa kumuoa, alikuwa ni, ni mpenzi wake tu yani, umeona bwana eh, alikuwa ni mpenzi wake naye alikuwa wajazaa. Umeona bwana, sema walikuwa wanapendana sana yani eh. Kwenye haya maisha, kwa yote uliopitia, kitu gani ambacho umekigundua? Ah, kitu nilichokigundua bwana katika maisha, kwanza cha kwanza kabisa kwanza kama hiyo safari yangu kwenda South Africa, yaani sasa hivi kwamba hata kama nikitaka kusafiri tena inabidi nisafiri kihalali yani hicho ndio chochote yani inabidi nisafiri kihalali yani kwamba prosesi zote za kusafiri inabidi nizikamilishe ndio nisafiri yani hiko ndio nilichogundua na cha pili vile vile yani nilikuwa naomba vijana wenzangu umeona bwana katika mambo ya mapenzi yani wasi, wasi, yani wasi, wasiwe na hasira yani mpaka kupitiliza yani mpaka mtu anafikia anafikia kujinyonga yani umeona bwana yani ndio iko blaza wewe kama wewe kwenye mapenzi kosa gani kubwa umewahi kufanya mimi katika mapenzi kosa alilofanya kuna siku nakumbuka kuna mchumbangu mmoja hivi aniuzi umeona bwana eh siku hiyo ndo nika yani nakumbuka eh, nilim, nilim, nilimpiga usema kweli umeona kwa sababu kitu alichokifanya kilikuwa sio kizuri ni kitu gani ambacho hauwezi kukisahau katika maisha yako ya mapenzi na mahusiano kama mahusiano ya mapenzi kitu siwezi kukisahau yani da yani kuna mwanamke mmoja nilimpendaga umeona huyo mwanamke kwetu kwa tunapendana kweli yani mpaka nilifikia wakati nilimpangia hadi chumba umeona kila kitu nikamzingatia umeona bwana sema ndo baadaye tukaja tukaja kukofishana tu tukaja tukaja kuachana ndo hivyo eh yani kwa kitu hiko siwezi kukisahau kwa sababu yule mwanamke nilikuwa nampenda kweli yani kaka sikufichi eh. kitu gani kilikukorofisha naye sababu huyo mwanamke mimi nilikuwa nafanya kazi kazi za ba kazi za guest umeona bwana nilikopo ni mtu anafanya fanya kazi za guest na andikisha andikisha watu wanakuja kula wageni wanakuja kulala vyombo vya wageni umeona bwana sasa yule mwanamke yani nilikuwa kusema ukweli yani nilikuwa kila kitu anachukua anachokitaka mimi nilikuwa namzingatia umeona yani kila kitu alikuwa anachokitaka mimi nilikuwa namtekelezea sasa unajua pale kwetu Ruvu pale kuna Wamasai sijui wanaitwa nini hawa, kwa sababu pale kwetu sisi pale kuna mifugo mingi sana, ni mambo ng'ombe ng'ombe, mnada nini nini nini pale Ruvu pale. Umeona? Sasa kuna jamaa mmoja yeye ni Masai alikopoa na hela sana, yani alikupaliuza ng'ombe wake, alivoza ng'ombe. Huyo mchumba wangu alibuniwa na yule alimdanganya. Umeona bwana? Kwamba sijui atampa hela sijui nini, umeona bwana? Basi ndio hivyo, siku hiyo narudi zangu nyumbani. Nende nikapumzike, naangalia ndani mchumba wangu hayupo umeona bwana sasa inabidi nianze kumtafuta usiku ule nakuja kuambiwa bwana mchumba wako bwana yuko sehemu fulani mimi kwa hatua nilizochukua nikaona ngoja nikukuche asubuhi mm. kulivyokucha asubuhi ndo hivyo nilivyoonana naye nikawa si unajua sisi wanaume bwana tunakuwa na hasira mm. umeona kweli nikawa nimemgea adhabu pale umeona baba kataka kumgea adhabu dakika za mwisho kwa sababu ile nilivyomgea adhabu yeye kakaumia umeona bwana alivyoumia nini tukatumetwa serikali ya mtaa. Kuitwa serikali ya mtaa kweli yule mwanamke kataka kujibishabishana bishana, mimi nikamwambia bwana, bado unampenda? Mimi nikamwambia mimi tena mwanamke tena mimi siwezi kumpenda kwa sababu mambo aliyofanya sio mazuri. Umeona bwana, ndio hivyo yani, ndio yani siwezi kusahau kitu kwa kwenye mapenzi. Wewe ulijuaje karubuniwa na jamaa alouza ng'ombe? mi niliambiwa na bwana jamaa bwana kuna mshikaji bwana ana hela kishenzi na jamaa anauza sasa unajua bwana wauza wanauza wananaliwa wanafanya kazi za midada mba ng'ombe mm. yani kwamba wana hela umeona bwana mi niliambiwa na washikaji zangu kipi kilikufanya ukaamini hadi umwadhibu kitu kilichofanya mpaka niamini kwa sababu gani hajarudi nyumbani cha kwanza mm. hajarudi nyumbani usiku alafu anajua kabisa kwamba mimi ndio kila kitu umeona bwana mm. alikuwa anajua wewe utakuwepo nyumbani siku hiyo anajua kila siku kwamba mimi nikimaliza kazi zangu za gesti, umeona bwana, ikishafika mida saa saa saba saa nane mimi nakabidhi funguo kwa mlinzi, funguo zilobakia vyumba vile vile mt empty, funguo kwa mlinzi, mimi naenda kwa mke wangu, naenda kwa mchumba wangu, umeona kwamba yeye anajua mimi kila siku narudi saa nane kama sio saa nane saa saba narudi nyumbani. Kwa maana hiyo siku hiyo itakuwa alichelewa au alidhamiria kulala. Yaani inavyoonekana yule alidhamiria kabisa, yani kwamba akaona kabisa mimi hela siwezi kuiacha. Mm. So, unajua mwanamke bwana, akaona kabisa mimi hela siwezi kuiacha kwa sababu alitangaziwa dau kubwa. Ilikuwa bei gani? Ah, ilikuwa hela kubwa, sijajua hela gani. <laughs> Wewe numa sana blasa so siri. Eh. Kwa hiyo ikawa imeisha hivyo hivyo, au mwisho wa siku ulijutia, kwa sababu bado ulikuwa unampenda, ulimsamehe pengine baadaye? Ah, nikaja nikajuta, nilijuta kwa sababu nimejuta, nimejuta vipi blaza kwa sababu nishamzoea. Mm. Umeona? Na mwenye, na mwenyekiti kashasema kabisa bwana, eh, nyinyi mnabidi tena muachane. Umeona bwana? Eh? Mm. Kwa sababu pale serikali tuvenda pale kwenye mwenyekiti akatwambia sisi tumeandikwa barua pale, umeona bwana, yule mwanamke kwanza kashasema kabisa kama mwenyewe tena anitaki na mwenyewe nishasema kwa kwamba sasa simtaki, kumbe tena mapenzi tena akawa tena mei yamesha. Sasa mimi nikaambiwa sasa mimi nimtafutie yule nauli ulikuwa wapi? Tanga. Mm. Umeona bwana? Kweli nikamtafutia nauli, umeona bwana? Eh? Tafuta nauli akaondoka kwao Tanga sikio nakumbuka anaondoka nilikuwa zangu barabarani nilikuwa zangu sokoni marafiki zangu tu wakaja wakana wamekuja tu wamenifuata naambia bwana shemeji umemwona shemeji kapendeza hatari shemeji na mabegi na kwamba kapendeza shemeji uko zake barabarani hapa pale anapanda gari sema kweli brother kitu hiko kiliniuma sana afu nikiangalia mwanamke nimemzoea leo liniuma sana brother sikufichi unajua mtu mkishapendana alafu mtu anakuja anaondoka unaambia bwana mtu anaondoka alafu amependeza alafu amependeza na mabegi anaenda ah yani sio si nilikuwa yaani natamani kwenda kumfuata kwenda kumwambia usiondoke sema ndo hivyo ndo shakuwa hivyo basi nitafanyaje nadhani nikabidi tu nikubali matokeo kabaki tu nabaki naumia na, na moyo tu umeona bwana hmm. eh hivi ulishakaa ukafikiria kumsamehe ah nilifikiriaga nimsamehe umeona bwana hmm. sema sasa kwamba alivyoondokaga mimi ni kwamba nilimwambia mwenyewe kusiwezi kukaa sana nitarudi zangu wapi uswahilini kwetu Tandale huko Dar es Salaam umeona bwana naye akanambia mimi tandae bwana na ndugu yangu. Basi tukawa tumepanga mengi tu yani katika simu anavyorudi kwao huko Tanga. Tukawa tumepanga mengi tu kwamba tukutane hapa hapa Tandale nini umeona bwana eh. Mm. eh sima sasa kwa, kwa sababu si vijana line yangu ile ikaja nikavirudi tena hapa Dar es Salaam Tandale line yangu ikaja nikapotea line yangu. Mm. Umeona? Basi paka leo sina tamaa sina nao tena. Ilikuwa mwaka gani? Ah, ile ilikuwa mbili na ngapi nakumbuka. Ilikuwa mbili na mbili na nne Inaenda kama na mbili kama mbili na mbili na nne mwishoni mwishoni mpaka elfu mbili na tano eh, ndo tukaa tukaachana ulisema umezaliwa mwaka gani nimezaliwa tisini na tatu elfu mbili na nne ulikuwa na umri gani Ah? elfu mbili na nne ulikuwa na umri gani nilikuwepo na kama umri mm, kama miaka mingapi sikuzi kama miaka ishirina ngapi kama ishirina nane hivi ishirina nane hivi sikosei kama ishirina ishirina nane au ishirina saba tuachane na hayo <laughs> hiyo tutakata sikiliza baada ya Jamani, fukuzeni huyo kunguru hapo juu. Kunguru hapo hata haonekani kwa hiyo kwa. Analilia si juu ya bati. Yupo hapo bwana. Yupo kwa huko. Yupo. Ni wabishi. Mpige mpige kwenye bati huko. Haya haya, tuendelee. Kwa hiyo moja kwa moja tayari umemsamea au bado? Ah, moja kwa moja nimemsamea, yani kwamba nimeshamsamea, yani hata kama sasa hivi kama na, na napata bahati labda nakutana naye mm. yani kwamba nishamsamehe maisha yanaweza yakaendelea e, maisha yanaweza yakaendelea kama kawaida kaka una unaweza ukamtafuta ukamtaja kwa jina lake pengine na kama yupo au wanaomfahamu warahisishe mawasiliano wapatikane hey, eh, inawezekana kwa sababu jina lake anaitwa sara mm. eh, ni mzuri mm. ni mweupe hmm. mtoto mm. wa kitanga mdigo kwao tanga huko mm. wanapeta tanga andeni huko andeni sijui andeni mm. eh, anaitwa Sara nani? Anaitwa Sara. Sema jina la baba yake nilikuwa silijui. Sema jina lake anaitwa Sara. Mm. Eh. Anakaa Tanga Andeni. Mm. Eh. Ni mrefu, ni mweupe. Mm. Eh. Kama una, unafahamu majina ya watu wengine wa karibu kwenye familia, labda mdogo wake anaitwa nani, dada yake anaitwa nani? Kuna dada yake au dada yake alompigia simu anaokaa hapo Ruvu hapo. Hmm. Umeona mm. bwana? Mm. Kwamba dada yake yani yani mimi nilikuwa naomba ni dada yake kama ananisikia yani nilikuwa naomba ni ah, afanye uh, mpango anikutanishe naye mimi mdogo wake nikutane kwamba mimi ni Shamsa nishamsamehe yani nilikuwa naomba ni da yani acha kaka nilikuwa naomba turudiane tu mm. eh ndio hivyo dada yake anaitwa nani dada yake jina lake limenitoka usema kweli sema anakaa pale pale Ruvu kwetu kijijini yupo Ruvu mpaka sasa hivi eh Sawa. Dada yake Sara kutokea Ruvu, nyumbani kabisa ni Handeni, mm. Tanga huko. Unaitwa nani? Chidi au Chidi. Chidi ni aka eh, eh, Rashidi. Ehe, Rashidi anamtafuta Sara. Kama unaifahamu historia ya watu kutokea Ruvu pale ambao walikuwa wanakaa Ruvu wanaofahamu chochote, Sara anatafutwa, unaambiwa Sara, mwambie Sara chochote. Ah, nampenda sana, so siri. Eh. hey, eh, I love you. Eh. <laughs> Basi sawa, mimi nikushukuru sana brother. Hamna noma poa kaka. Nikutakie kila laheri, tuombe Sara apatikane. Ah, inshallah. Kitu ambacho nakikumbuka zaidi kwa Sara da nipe mapenzi yake tu sawa sawa mi nikushukuru mkali na mjanja ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho ya exclusive interview hii sina la ziada naitwa kelvin shayo namalizana na chidi au rashidi ni rashidi nani rashidi aka mbosokani wananiita unaimba sindo kama hivyo blaza anaimbaimba sema ile sinajua mm. eh.